jemur untuk kesehatan teman-teman udah jemur belum yuk kita jemur sambil olahraga let's go Yuhu. peringatan. Teman-teman jangan lupa olahraga dan berjemur. Sehat ya. Stay at home. Sampai jumpa lagi teman-teman. Cheers. Bye-bye. Kiss bye. Mm-hmm. Wow.